قال لي الشيخ مرض نموتوا عليه ميرسي هيا قول بامبينو دوز داني جلال رد إيه، هاي سي شلبي فيصل يا في العشق عمر يعطاني الشباب هادي سامي توفيق شوي ساني فيسر عبد النور صاحبي كاع لي زاميتي وكاع ليكيباج راشي سهنا يحيى عرب المسيلة عرب زغلول وزهانا بياسير وعبد النور هادي سامي شوي ساني فيسر عبد النور زغلول وهادي زوج لصمير من عندك الماسكي يحيى عبد النور أرادة الرجال بيصير ويحيى الرجال ويحيى المساكين وبيبي قلاليل سكر لك حال هادي صمير هاشم مسيلة مسيلة والمسيلة سيس قال لك مادام سكر لك حال يدمر والمسيلة وجامي تكمل وزهرنا جامي تكمل وزغلول جامي تكمل جامي يحيى خويا قالي وحبيبي وربي يخليه يحيى قسطاس والأردي زلاف قسطاس يا في العشق عمري عطاني فاتمم يدير لي صوالح يكالمو سفيان يا سكر لك حل هادي صميم بامبينو بامبينو قال لك واسمح واسمح لي خويا مدرك عالي سيد احمد خويا طياره وهي في العشق عيشة دام في عيشة دام في يا في العشق عمري عطاني بنات غام يدي لي صوالح مو بسيلة يا ويعشق فيك يا عيشة symphony. بغيته ايه والله الا بغيته يا اللحيه مدراسي عبد النور وتقول ميسي ويا اللحيه مدراسي على داو مشي ويا اللحيه مدراسي على داو الشميسي سيزو دينو يا دينو يا عندك دينة كار شبه إيه، جيبوا لي الحكومة جيبوا لي الحكومة كان حكمه سايس سايس هذه تاعك عبد النور تاعك هذيك في المليون ماشي افرو parmi elles, elle,